オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイどこ行ったどこ行ったオスプレイ大丈夫かお前の首大丈夫かなあオスプレイ行ったよな試合が始まる前にお前の連絡先教えてくれって言ったよなせっかくお前の大好きな チキン食べさせてあげようと思ったのになねえオスプレイ首大丈夫おいゲドてめえ俺のマスク持ってどこ行ったんだよえ返せよ俺の大切なマスクをえお前なんかには必要ねえだろなあてめえ俺のマスク取りやがってなお前は明日 お前の大切かどうかは知らねえ汚ねえヒゲ全部知ってるからなエンセリオマジで完璧だぜ完璧だ前哨戦 この IWGP タッグの前哨戦完璧な形で終わりを告げたな明日シングルのチャンピオン2人後藤そして岡田を倒しこの俺たちがこのベルトを爆発的な価値で上りさせてやるよよく覚えとけ This is evil everything It's evil すべてはそしてすべてがイービルだよしゃしは大阪で必ず内藤に勝つんだってさ必ず。 必ずっていう言葉の意味分かってる大丈夫じゃあ俺に負けたらそうだなメキシコ沿線でも行ってきたらいいんじゃない彼もメキシコ経験者だしねあのメキシコっていう国にはいろいろなヒントが転がってるからさ大阪で俺にシングルマッチで負けたら長期で メキシコ遠征にでも行ってこいよ俺からのアドバイスだぜカブロンいいんじゃない、うん、真田いいビル美味しくなってきたんじゃないまあワールドタックリーグ俺出てないからね、うん、どんなもんかなと思ってたけど美味しそうだね俺と後藤さんでペロリといただいてまあ ワールドタッグリーグ出てなくて文句言ってたやつもいるなあしっかり僕と不さんであなたたちと防衛戦やってもいいしまた真田イベルタイトルは俺ら持ってるぞ1本ずつ狙ってこいああいよいよ明日だ熱くなるぜ